வாங்க Thank you. Thank you. میرا اندر چلا گا Thank you. Kraków. Yes, sir. گنٹی بچا تھی بس بس منہ نہیں بدلی آیا پیر بابا باباستی 一包呢？ جھوک مار آدھا ہاں پھر میں میں بھی بھی تو تو رہ رہ رہا رہا ہوں ہوں نہیں کرتے یار کام مطلب رکھ کام چلو چلا کر چل بھی فوٹو کھینچوں گا ٹھیک بات ابو جی

بائی اینڈ دی اینڈ باہر آ اندر نہ بڑے باہر ڈبا ٹھیک ہے ڈبا خالی ہے خالی ہے